Foro Sozial Ironkorrak iragarri zuen 2008-ako bere lehentasunezko lan ardatza estatuaren biktimek jasaten duten tratamentu asimetrikoa genditzea izango zela. Elburu bikoitzarekin. Dagozkien eskubideak <clears throat> bermatuak izan daitezen eta bizikideetza demokratikoari ekarpena egiteko ere. Txostenean jasotako eskaera nagusiak sortzi dira. Lehenengoa, giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsonei errespetuz entzutea. Bi, belaunaldi berriei zer gertatu den transmititzearen garrantzia hainbat mekanismo erabiliz. Hiru, estatuaren biktimen testigantzei eta esperientziei publikoki ematen zaien tratamendu desorekatuarekin amaitzea. Laugarrena, biktima guztiak ezin dira homogeneoki tratatu. Ez eta helburu politiko alderdikoietarako erabili ere. Bost, biktima guztiak aitortzea, kategoriarik eta diskriminaziorik gabe. Sei, neurriak hartzea biktima guztiek duten eskubide, eskubide nagusia, egiarako eskubidea, bermatzeko. Izan ere, horrek albidetzen du biktima guztiei dagozkien gainerako eskubideak bermatzea. Zazpigarrena, mila bederatzireun eta irurogeita sortziko sekretu ofizialen legea indargabetzea. Eta azkena, estatuak epe labur ertainen giza eskubideen urraketan duen erantzunkizuna bere gain ardezan behar diren baldintzak eraikitzeko lan egitea. La cuestión de los en esa situación, ¿no? Estatuaren biktimentzat, 2008 bigarren urtea, garrantzitsua izaten ari da, Nafarroan. Aurrera pausuak ematen ari baita, aitortuak izateko bidean, eta egia, justizia eta erreparaziorako eskubidean. Badakigu bide luzea geratzen dela tratamendu asimetrikoaren egoeratik berdintasunezko tratamendura igarotzeko eta horretan erakundeek funtsezko zeregina dutela. Polarizazio handiko garaiak bizi ditugu eztabaida politikoan. Baina espero dugu azken bi legegintzaldi le, hauetan indarkeria zikloaren ondorioan, ondorien konponbiderako lortu diren mikroakordioak nahiko izatea bizikidetza demokratikoa eraikitzen jarraitzeko. Thank you.